Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Muğdar'ın oğlu, Hz. Mübrike'nin babası, Hz. İlyas Efendimizin dönemine gidiyoruz şimdi. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin dedelerinden olan Hz. İlyas Efendimiz Hz. Muğdar'ın vefatından iki sene önce dünyaya teşrif etmişlerdi. Kendisinin altı kızı ve üç oğlu oldu. Bir oğlu Şam yolunda vefat etmişti. Gaziantep'te hali hazırda Hz. İlyas'ın torunlarından yaşamaya devam eden sülaleler, soylar bulunmakta. Hakikat o devirden kalan sülalelerinde varlığı biliniyor. Hz. İlyas Efendimizin doğumundan önce yaşanan ciddi bir olay var. Milattan sonra 36 yılında dünya çapında ses getirmiş büyük bir deprem meydana gelmişti. Bu deprem İtalya, Mersin, Lübnan, Cidde ve hatta Mekke'ye kadar olan önemli bir bölgeyi etkilemiştir. Hakikat Mekke'de var olan, Mekke'ye kadar uzanan bu depremin birer silsile halinde gerçekleştiğini, İtalya'daki büyük yanardağ felaketleri ve Avrupa'yı temelden sarsan deprem hareketliliği olarak bir deprem çalkalanması olarak beyan edebiliriz bu durumu. Hakikat bu deprem oldukça geniş yankı göstermekle beraber Kabe-i Muazzama'da Hz. İsmail'in kapısı diye adlandırdığımız bölgenin onarımı ve Hicr bölgesinde yeniden bir düzenleme gerekliliğini doğuracaktı. Hz. Muğdar Efendimizin ömrünün son dönemine gelmiş olan bu deprem, dönemin zorlukları göz önünde bulundurulunca yeniden yapılanmayı, toparlanmayı pek de imkan tanımıyordu. Ve aynı zamanda Mekke bu depremler kuşağından en az etkilenmiş olandı. Ancak Cidde limanında ciddi sıkıntılar yaşandığını söylemek mümkün. Gerçekleşen bu karmaşık yapı bu depremle beraber meydana gelen yıkıntılar arasında Hz. İlyas Efendimizin çok genç yaşta amcalarıyla beraber Mekke-i Muazzama'da hizmet dönemine gidiyoruz. Kabe-i Muazzama'da 19 yaşından itibaren artık yeniden bir toparlanmaya ihtiyaç olduğunu gören Hz. İlyas Efendimiz Hicr bölgesinin batı bölgesinde bir kazı çalışmasıyla bir düzenleme gitme kararı alıyor. Zira bölgede yaklaşık 76 metre kadar uzanan bir kabir bölgesi vardı. Yani Hz. İbrahim Efendimiz'den başlayan o Kabe-i Muazzama'nın bugünkü Hicir bölgesi bugün gördüğünüzden çok daha ileriye kadar uzanıyordu artık. İnsanlar Kabe-i Muazzama'nın hemen yanına defnedilmek istiyorlardı. Ancak Hz. İlyas Efendimiz bu durumun daha da ilerleyen süreçlerde bu bölgede yapılan pek çok e, Arafat'tan dönüşte hac unsurunda sıkıntıları arttıracağını bildiğinden bu bölgenin tanzimine ihtiyaç duyulduğunu beyan ediyor. Hz. Mudar ortamın hac ve insanların rahat hareketi için bu mezarların bir kısmının taşınması gerekliliğini beyan ediyor. Mezarlar açıldığında buraya defnedilmiş olan zatların önemli bir kısmı taşındığı gibi bir kısmı da taşınmıyor. Taşınan kısım bugün gördüğünüz Ebu Kubeys dağının eteklerine ve arka bölgesine doğru taşınmakta. Bu taşınma işleminde ise ölenlerden mümin olanların Ebu Kubeys dağının hemen yakınında develerin çökmesi ancak mümin olmayanların yani kendilerine indirilmiş olan İslam dinine kendi yaşadıkları dönemde iman etmeyenlerin ise develerin hızlı bir hareketle Ebu Kubeys Dağı'nın arka tarafına doğru gittiklerini görüyoruz. Hicr bölümünün ayrılma noktasına gelindiğinde ise Hz. İlyas Efendimizin görmüş olduğu bir rüya var. Yine Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir gece vakti görüyor rüyasında. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam tanıtıyor kendisini. Onun nur ve aydınlık yüzü bu kez Mekke-i Mükerreme'de Hicr bölgesinin inşası için görevini ifa ediyor. Kendinden önce hakikat. Kalan kısmının taşınımını sağlıyor Resulü gibi aleyhissalatü vesselam. Yani Hz. İlyas'a durduran biraz daha kalanlar kalsın mı acaba sualine gerekli görüneni hemen önde olanları taşınması gerektiğini beyan ediyor. Hz. İlyas Efendimizin önemli fiziksel özelliklerinden biri de Hz. İbrahim Efendimiz'e benziyor olması. Hz. İsmail Aleyhisselam'ın mezarına giriş bölümüne yakın bir alanda ince uzun boylu olan Hz. İlyas Efendimiz Resul-i Kibriya Aleyhisselatü vesselam Efendimiz'i de rüyasında görmüş olmasından ötürü olsa gerek Hz. İsmail Efendimiz'e özel bir giriş bölümünün bırakılması taraftarı oluyor. Hz. İsmail kapısının onarılarak bu kapının hemen girişinden önceki sol bölümde Hz. İsmail Efendimizin cenazesine denk geliyor. Onun dipdir olan vücudunu öpüyor, kokluyor. Ancak insanların bu bölgede daha rahat girip çıkabilmesi için Hicr bölgesinde yükselttiği taşlar arasından buranın ziyaretine bir imkan tanıyor. Bu noktada Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhteşem bir hadise şerifi geçmişte var olan bu olaya önemli derecede ışık tutuyor. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyorlar. Eğer kavmimin köfür dönemine yakın bulunmamış olsaydım Kabe'yi yıktırıp İbrahim'in temelleri üzerinde yeniden inşa ederdim. Bu dışarıda bırakılan Hicr kısmı için söylenmiş olan bir kelamdır. Kabe'nin bu inşasının yeniden olması gerekliliği özellikle Hicr bölgesinde var olan bu mezarlıkların Kabe içerisinde kalmasının Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından da ziyadesiyle istendiği bilinir. Ancak küfür döneminde yaşamış olması buna engel teşkil olmuş olmakla beraber onun yapamadığını geçmişte tabiri caizse Hz. İlyas Efendimiz de tam olarak yerine getirememiş. Bu kapalı mekanın yıkıntıları arasında sadece yıkıntıları toplayarak bölgede var olan diğer definleri taşıyarak ve temizleyerek hasıl olmuştur. Kabe inşası devam ederken kendisi sürekli olarak taşları yerine koymada çok titizlik gösteren bir zat olarak karşımıza çıkar. Özellikle Hz. İbrahim Efendimiz'den kalmış olan taşın o havada duran halinin etrafında güzelleştirir. Hz. İbrahim Efendimiz'in bu taşının yanında bu taşı seyrederken bir anda baygınlık çöker. Oturduğu yerde Kabe-i Muazzama'ya sırtı dönük olmasını istemez. Etrafındakilerden onu Kabe-i Muazzama'ya döndürmelerini ister. Bir süre sonra Hz. Allahu Zülcelal'in nuru ilahisinden gelen o feyz ve muhabbetle ömrünün son anlarına denk geldiğini farkına vararak kendisini Hz. İsmail'in kafasına doğru yönlendirilmesini ister. Yavaşça koltuk altlarından tutarak kaldırırlar Hz. İlyas Efendimiz'i ve kendisinin onardığı, inşa ettiği Hz. İsmail Efendimiz'in yerine doğru götürürler. Son sözleri beni buraya defnetmeyin, beni biraz daha uzağa hedefledin. Bir deve size yol gösterecektir diyerek daha önce yaşamış olduğu olayı hatırlatır etrafındakilere. Hz. İlyas Efendimiz Kabe-i Muazzama'da Hicri bölgesinde Hz. İsmail Efendimizin kapısında yani hemen onun defninin yanı başında vefat eder. Son sözleri La ilahe illallah olur. Kendisini bir deveye yüklerler ve devenin hareketini beklerler. Ebu Kubeysta'nın bugün şu anda görmüş olduğunuz Zemzem tavırın ön bölgesine geldiğinde deve çöker ve bir daha kalkmaz. Oraya defnedilmesi gerektiği anlaşılır. Hz. İlyas Efendimiz bugün gördüğünüz Zemzem Tower'ın Kabe-i Muazzama'ya bakan yönüne defnedilir. Hz. İlyas Efendimiz bu noktada hicrin tazimi ve Arafat yolculuğunun daha kolay gerçekleşmesi için önemli inşaatları gerçekleştirmiş olan bir zat olarak karşımızdadır. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Yarın tekrardan görüşebilmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.